بالنسبه للدول العربيه والاسلاميه انا ما اقدر اطلب منهم انه يلغوا القران لانه مش راح يعملوا لكن اي واحد يشوفون عليه نوا يعني سواء من الاخوان المسلمين او عنده ميول ارهابيه آه، هذا فقط آه، كافي انه انه آه، يسجنه طبعا لما يجي عليه الدليل لانه لانه هذا الكلام موجه لاوروبا ايضا والغرب عموما اي شخص واحد مثل اللي بفرنسا دهس 101 شخص قتل من الاشخاص وجرح المئات ذنبه يحمله الحكام هذه الدول ذنب اللي حصل انت انت طبقت الديمقراطيه على شخص واحد لكن تغافلت عن مئات اللي اللي ماتوا وجرحوا فانت تحمل آه، ذنوبهم وضميرك يبقى يأنبك طول حياتك لانك حافظت على ديمقراطية شخص واحد وما تقربت منه وعلى العلم أنت عارف هو شنو لكنه حافظت آه، آه، على آه، الأفكار أنه ما حدا يقول عنك أنك متشدد أو, أو لا تفهم ولا تطبق الديمقراطية النتائج كانت هذا اللي أنت شفته قدامك ادعو الدول الاوروبيه والغرب عموما جميعهم ان يطبقوا يغيروا قوانينهم بما يتلائم مع الوضع الجديد لازم الشخص اللي يشوف عليه هكذا اشياء مباشره اما يسجن اما يطرد ما عندك مجال للسجون اطردهم خارج البلد حتى لو كان معه الجنسيه حتى لو كان معه الجنسيه اتخلص منه لانه هذا لو عمل اي شيء وباله ليس على شخص شخصين على كثير من الأشخاص سواء فجر نفسه أو دهس الناس أو, أو آه، قتلهم بواسطة الرصاص الوسائل كثيرة فالضرر راح يكون على كثير كثير من الناس وانت انت كيف آه، تاكل وتشرب يا حاكم وتنام مرتاح وهذا لهؤلاء الاشخاص ماتوا في سبيل شخص انت قضيت على اشخاص اخرين هو هذا الحل العقلاني الحقيقي حتى لو عندك جنسيه يعني انت تقدر باجتماع من البرلمان او من الحكومه تغير القانون تقول اي واحد عمل عمليه ارهابيه او عنده ميول ارهابيه لا غير مرحب به في هذا البلد حتى لو كان معاه الجنسيه الاوائل وشوف انت النتائج آه، آه، كيف راح تكون الجانب الاخر التوعيه من من قبلكم انه الخطر الحقيقي هو الاسلام ما يمنعكم من قول هذا المصالح الاقتصاديه طز بها اذا تاثر على الناس اللي مصلحه البلد، مصلحه البلد اهم من جني الاموال والارباح اللي تجيك من وراء خوفك آه، آه، من طرد هؤلاء وممكن ياثر على ارتباطك بالدول الاسلاميه اللي تجيك من وراهم الاتفاقات التجاريه. انت لازم تفكر بشعبك، تفكر ب براحه آه، بلدك، المصايب والمشاكل اللي جايه من وراء المهاجرين الجدد هم انت متاكد من عنده انه ارهابي لكن آه، ما تتصرف معاه مثل حلقه امبارح الفيديو اللي خلاه آه، آه، مومو الشخص هي مشتركه بداعش وعملت رئيسه حزب اسلامي وانت غير متصرف نهائيا الا تفكر بشعبك الا تفكر بامان بلدك إيه، لازم لازم الحل النهائي في بتر هؤلاء تبعدهم عن البلد او تسجنهم إيه، راح تشوف الاصوات كلها تخنس وتسكت لانه خايف يروح على بلد الاسلام بلد الطاعه والعباده يفضل يبقى في هذا البلد ومستغل الديمقراطيه اسوء استغلال وانت تعطيه المجال تعطي مجال لناس يطلعون في الشوارع في المانيا يقولوا يجب آه آه، تغيير تطبيق الشريعه الاسلاميه انت انت تعطيهم من المجال لذلك فلا تلوم آه، هؤلاء الناس آه، ولوم نفسك انك لا تغير قوانينك يعني اتمنى الكلمه توصل لجميع الحكام سواء في الدول العربيه والاسلاميه او دول الغرب عامه يعني هذه كلمتي لان انا اتكلم من حرقه قلب صراحه يعني مثل ما قال مو جاي ياثر على الناس الاخرين اللي موجودين آه، في في الخارج يعتقدون انا خلص انا اسمر انا اذا مسلم انا ارهابي آه، آه، ونظره المجتمع كلها تتغير نحوك انا صار لي اكثر من 30 سنه في اوروبا الاوروبيين نظراتهم تغيرت علينا صارت آه، سيئه جدا ما يفرقون هذا هذا مسلم ولا آه، آه، ولا ملحد ولا ولا كاره على الاقل هذه الحركات يعني احنا لا حول لنا ولا قوه ما نقدر نتصرف التصرف بيدكم انتم تغيرون هذا الشيء